Mm. Bueno, hola a todos gente, soy Fede y estoy con el sorteo de After Fall Insanity. Bueno, antes que nada, gracias a los participantes y nada, suerte a todos. Bueno, el ganador es Cristian. Cristian, te voy a hablar ahí. Te lo voy a regalar. Acá está su comentario. Eh, gracias de nuevo por participar y los que no ganaron no se preocupen que van a haber más, más sorteos, tengo más juegos para sortear, tengo muchos juegos. Y nada gente, gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.